ہاں۔ ہاں، میرا پیار جالی کیا میں دیتا تھا گالی تیری یاد آئی مجھے بنا سوالی تیری یادوں میں بنا موالی ہاں میٹرک کے بعد تھی ڈگریاں میری جالی ہاں میں نے پیار کیا ہوا تھا جالی تیری یادیں وہ دل میں پالی پر کیا ملا مجھے خیالی ہاں ہاں میں نے شیخ کی شراب پی ہزاروں میں زلفیاں بھی پی ہاں لاکھوں میں میں نے پیار کیا دل سے تجھے تو نے نہ دیکھا پھر بھی مجھے مجھے لگا تو تو سمجھے مجھے پر یہاں کون جو سمجھے مجھے میں چلا ایک دنیا میں جس دنیا میں مانگا تجھے میرے پاس آ آج چاہوں تجھے یہ پا چھوڑ بہت مانگا تجھے مانگا تجھے ہاں میرا پیار جالی میری یادیں جو آئی وہ بھی خیالی خیالی میرے سپنے تھے ہزاروں میں میں بنا تیرے خوابوں میں میں تو نہ جانے کیسے رویا تھا میں تیرے پیار میں نہ جانے کیسے رویا تھا میں تیری آنکھوں میں ڈوبا سمندر ہے گہرا گہرے سمندر میں میں میں ڈوبا تھا تھا مجھے مجھے مجھے مجھے لگا تو تو سمجھے سمجھے پر یہاں کون جو نے کھویا سب یہ جان کے کے میرے پیار کو جھوٹ مان کیا کیا کیا کیا کیا غلطی تھی میری میرا جالی بندہ تھا جالی جو تیرے پیار میں بنا موالی یہ سب ہے خیالی میری چاہت دل میں چھپا لی سستا سمجھ لیا تھا تیرے پیار میں مر جائیں گے نہ ہم تو وہ ہیں جو کچھ کر جائیں گے دل سے چاہا دو خمیلہ